É que nós já resolvemos bagulho entrar na organização. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Vamos lá. Que boi. Oxê. Ai, ai. Tocou o Caio. É o Xeleléu, cara. Ô louco, bora ver se ele vai conseguir entrar aí. Eu tenho boi, eu tenho boi. <laughs> entre pros bala. É da vida, né, Jonas? Galera, eu vou só terminar essa conversa aqui e volto já. Caralho, eu tô dentro dos balas. Eu tô dentro dos balas, cara. Maluco, eu tô nos balas, meu irmão. Então é isso, galera. Finalizando o vídeo por aqui. Se inscreve no canal, valeu, falou e foi.